Хай Metalhead. Меня зовут Макс Вехов. Макс Вехов, желаю тебе успехов. Привет с Metal Forum Это играет мой ремикс Bonaparte на кавер на Торнапарт. Сингл Антипод. Вот получил посылочку от такого чувака Виви. А, Виви-Ви. Типа, я, я как гринкорщик говорю, о, вот так. Ну, що ві... Могу сказати, що галоши э, э, э, на вайте 180 гривен. Маловато что-то. А если бы что-то случилось? Ну, запаковано идеально. Могу сказать, сейчас мы будем делать надрез. Аутопсия в промайс. Точно, Гренкоя. Может он фанат Гренкоя, надо будет спросить. Сейчас посмотрим. Что там. О, еще и тут надо делать надрезик. Чик. аккуратненько, я человек аккуратненький, аккуратно, ну, запаковано. Сейчас глянем, как запаковано. Ну, коробочка очень компактно. Я как этот, как ревизор, можно сказать. Я ревизор Metal Forum of <laughs> вот. Никто так не делает, как я. Не снимает на видео то, что получает. О. О, ну, а Ники, на Никитин, ну ух ты. слэй, блин, да, золотой. У меня пантера была такая. From Beyond. О, классный золотой диск. Ну, запаковано отлично все. Буклет тут вообще бомбовый, нифига себе. Так это же целый плакат, можно сказать. А, ну да, это получается плакат. Ого. А, ну да, как пантера. Постер, постер, плакат, шли, ого. Нифига себе, это мой любимый альбом. Season in the Abyss. Жесть. прикольно, классно, слушай. Отлично, наконец-то он у меня есть. Отлично, буклет в идеальном состоянии, диск также, коробка целая. О. Так, о. Так. Аккуратно делаем надрезики. А это, кстати, да, вот, кстати, кавер на Торнопарт. Вот логотип моей команды Торнопарт. Видите, рамочки сделал. О, о, тема. Был у меня такой когда-то. Ну, что, все в идеальном состоянии. Что сказать? Буклет немножко потертый чуть-чуть. Да нет, не нормальный, все отлично. Получается, у вас местаничный буклет, шли. Ну, сейчас опять Бонапарт пойдет по, ну, по, по, по, по кругу. Вот, Кавер на Торнапарт. Антипод тема. Ну да, как раз без бонусов всяких дурацких. Не люблю бонусы эти идиотские. Чем мне нужны эти бонусы дурацкие? Так, есть. Вот. О, тема. Тоже фано, блин, это вообще тема. Союз, тема. Фано. А, фанаты. Да. Тоже в идеальном состоянии все. Буклет сейчас глянем. О, Чак Шудиня. <laughs> Ребенок вообще, сколько ему тут лето, Вообще пацан. Смешной такой. Лет 15, что ли. Ой, кто это? Такие страшные. Это самые первые, да вообще дети тут. Школьники, блин. <laughs> Школьники, рубящие такой металл, а. Конечно, после учебы промывания мозгов всякой херней такую музыку играть только. О, ну это тема. И мой самый-самый любимый, вот оно, был у меня такой, наверное, попродавал все, тоже балбеса кусок, блин. А, надо вот это проверить, да, кстати. Все тут нормально. Нормально все. О, отлично, молодец, чувак. Все сделал как надо, молодчага. супер. Да, мой любимый альбом, блин. Тоже все идеально. Да. Все супер. Вроде, а что ты такое, не пойму. Сейчас надо принести тряпочку. Вот, все, все идеально. Короче, порадовал меня. Перепокупаю все самое ценное. А не, есть тут какая-то царапина в начале диска непонятно. Ну, будем надеяться, что будет читать. Нет, царапина не глубокая. Чуть-чуть есть. Блин, ну вечно что-то, блин, не так. Ну что это за маразм такой, а? Такая цена, блядь, и... Шури самая любимая. Ну, буклет чуть-чуть он умятина есть. Короче, блин, Посмотрим, что там и как. Коробки, блин. Ну, вот, вроде нормально все. Вот, все пучком. Получается вот. 4, 4 раритета. Ну что, завидуйте мне, чуваки. Учитесь. Вот, желать успехов всем и тебе, Макс Вехов. Пока-пока. Покупайте диски у Виви. Пока-пока. И у меня также покупайте.